No Let's do this. 예? That's kind of small.

Направление! Враг сзади по левому флангу! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская Fast as fuck, boy! Still fast as fuck, boy! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Nope.